Gracias. ከተማችን ለሁሉም ምቹ ሁሉም እንደ ቤቱ ተስማምቶት እንደ ቤቱ ወዶት የሚኖረው የሚኖር ማለት ጥራት በተሻለ የሚሰራ በጥራት ሁኔታ የሚሰራ በአጠቃላይ ይህ ፕሮጀክት ትልቅ ፋይዳ ያለው ትልቅ commitment የሚጠይቅ በተለይ ቃል የገቡት ተቋማት በየአጠቃቸው በየግቢያቸው ፊት ለፊት ያለው የኩባንያቸው ፕሮጀክት ያለውን በማልማት በማስተካከል ይህንን ፕሮጀክት ፌል ያደረጉ ተቋማት ትልቅ ኃላፊነት አላቸው። ይህን ኃላፊነት ለከተማ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ለህዝባችሁ ስትሉ በትጋት በተሻለ ፍጥነት በተሻለ ጥራት እንደምትወጡ ያደርጓል። ከዚህ በኋላ የሚገናኘው ፕሮጀክቱ በተሻለ ሁኔታ አጠናቃችሁ ስናስመርቅ በተሻለ ሁኔታ ጨረሳችሁ ሌሎችም ስናሳይ ሌሎች ኢትዮጵያ ከተማዎችን ምሳሌ ስናደርግ ሲሆን